最近不少粉丝说啊，网络上出现了山寨版的我们 HBW 欧式泰拳，让我表个态啊！我看了一个账号，叫做“锋线刘微搏击队”啊，呃，我不仅。 嗯，我没有说觉得侵犯了我们什么，反正我看了他账号，我非常感动，我非常喜欢，我觉得我非常支持他。至于他侵犯了我们什么呢？首先就是 logo 形状特别像，对吧？然后一圈儿，然后中间一个我们的主体的 logo，我们中间是 H B W 的字母的变异体，它是它字母首字母的变异体。哎也顺便说一下啊，这个刘威啊，不是我们熟知的那个魏瑞啊的对手刘威，那个刘威是我们认识十多年的刘威啊，这个是另外一个。我看到他关注我们，对吧？证明也关注过我们，或者关注了我们。 然后呢，视频里面实际它主体就是在县城里面教一些孩子啊，因为教一些孩子练习搏击，我觉得这点就是非常好的。我们 H H d W 赛前体系的教练在县城里的教练真的少之又少，大多数其实从业这么多年的教练呢，多多少少都看过我们的视频学习，尤其县城的教练，因为这么多年，然后县城的教练很难去接触一些外国的一些体系，因为很难请到外国教练到县城里，对吧？所以看网络视频去学习。 然后综合自己自身所学，所以我觉得人生的意义是在于传递所学，对吧？而且他又把这些知识传递给这些孩子，因为我也看了视频里他他的打击动作，然后一些逻辑、一些动作跟我们很相似，所以我也很开心很感动，我的知识能被大家给学走，我觉得非常好的一件事儿。所以至于你说那 logo 怎么样，我觉得已经不重要了，对吧？传递所学，我们我做不到，我做不到能去县城里去教一些孩子，但是他做到了，所以我觉得非常感动，非常牛逼。 最重要的目的啊，最重要的意义。我做这个行业，从我以前做的专业这么多年，就是推广搏击。我也希望中国的老百姓们更多人能接受到搏击的教育，对吧？更何何况是孩子，所以非常支持他，啊！也希望大家有机会能找到训练。